Bien-aimés dans le Seigneur, topesi bino shalom, shalom fidèle téléspectateur pe auditeur ya émission Mabondeli pona libota elongo na mosali na Nzambe le pasteur Patrick Kalala tika Nzambe alola apambola bino, apambola bino ya mingi koleka. La presentation ezali toujours votre humble serviteur ototangi kombo le reverend Patrick Alala pona kolendisa yo papa kolendisa yo maman pe kolekisa na yo juste une heure elongo na yo na katikati na losambo na presentation ezali bongo pasteur Kalala mosali na Nzambe pe azali toujours en collaboration na molimo mosantu azali bongo conseiller ami pe coach na ye Kima na sima na ngonga, makanisi epai na Nkolo. Eh, nakosepela mingi yo moto ozali branche pe scotche, oyeba na ko partager, o partager euh, audio oyo, o partager live oyo, oki ko partager, o cliquer na kati na live, après oko partager bongo lien, o copier lien pe o partager yango na WhatsApp. na baninga na yo nyonso baza na whatsapp opartage yango opartage lien kaba lisolo kaba mabondeli opartage elongo na bandeko baza na facebook na journal na yo moko to comme mpe na badifférent groupe facebook kote yo ozali abonné je pense que mwana na nzambe ya solosolo aza kosala yango we parce que lelo bana nzambe ya Ya ya keba keba pe bakomi ebele mais nazo ba nde oyo azali bongo disciple ya Jesus nde oyo atosaka ba recommandation ya nkolo et je pense que osili koyeba na ko partager na journal na yo je pense que tu es en train aussi de partager na ba groupe Facebook oto ozali abonné je pense pe lisusu ozali bongo koyeba lisusu na ko partager na WhatsApp na ba groupe WhatsApp koto ozali abonné oza ko partager ko partager pe ko partager alors place ozuami ndeko na ngai na kosepela mingi oyeba na ko se concentrer olongwa na distraction parce que tozali dejà na katikati na presence ya nzambe nzambe oyo toza liboso na ye c'est ce dieu qui nous octroie le souffle de vie l'être le mouvement et la respiration yango nazosenga na yo papa nazosenga na yo mama kozala distrait te zala concentre zala mpenza concentre mpo na kolekisa bamoment ya prière Thème ya mabondeli na biso ezali bongo elongo na libota, c'est-à-dire que tokosambela mpo na biso moko te, mais heure oza kosambela, Nzambe aza na place moko capitale mpo na foyer mpe mpo na famille. Kozangaka te kosambela mpo na bandeko na yo oyo bayebi kosambela te, oyo bandimela Yesu comme Mokonzi mpe Mobikisi te. Heure oza kosambela, sambela mpe mpo na bandeko na yo. Ezala mpasi mingi, yo osambelaka mobali na yo mopakano, eh, jour asuka mpenza moto bopasse na ye Pratiquement la grande partie de ta vie sur cette terre yo ke lola ya ke lifelo eza pasi mingi nayebi te soki o raisonner makambo wana eh, mobali na yo to mwasi na yo oyo bozalaki na ye ensemble pour le meilleur et pour le pire après ya ke lifelo yo ke lola c'est pas une bonne façon de voir les choses je pense que et tozoloba awa mabondeli mpo na libota nous pensons aussi à l'éternité ezala malamu te yo mama osambelaka bana basambelaka te Eh, yo ke lola bana bake lifelo pour l'éternité hein? lifelo eza pena pona éternité alors mon frère et ma soeur tika ete mwa ndambo ya moment oyo ezala moment ya réflexion mpe mpo na ntina bomoi na yo tozomona bato ebele na kati na bible bazoloba lokola josue azozwa décision azosala déclaration moko très importante alobi moi et ma maison nous servirons l'éternel moi et ma maison ngai na libota na ngai tomona yesu masi azona biso ke croit en jésus christ tu seras sauvé toi et toute ta famille donc nzambe aza koaccorde place moko très capital mpona oyo etali libota alors ndeko na ngai na osepela oinvitaka mpe bana na yo invitaka mobali na yo so baza koyoka langue oyo soit baza koyoka lingala ndeko na ngai bopartage na bango moment oyo ya prière voilà, je pense que eyokani mpenza malamu malamu malamu sika sikoyo tobanda korealize présence ya nzambe Realiser bonte ya Nkolo katikati na vie na yo, realiser bolamu na Nzambe katikati na bomoi na yo, banda koloba na ye merci pona souffle de vie, loba na ye merci pona etre en mouvement pe respiration, loba ne merci pona ngolu asali yo ozala compte parmi ba vivants, ya de quoi kokumisa Nzambe oyo. Wana ndeko na nga na se ya belle melodie wana eza kobeta, Yo ozali kotombola mongongo na yo kokumisa le roi des rois, le seigneur des seigneurs tosambeli alleluia. Dieu tout puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, topusani liboso ya trône na yo pona kopesa yo merci. Yambe expression ya reconnaissance na nga, yambe expression ya gratitude na ngai. Merci pona presence ya maman, merci pona presence ya papa, merci pona presence ya ndeko mwasi pe mobali. Lokumu nkembo ma san jolie ezonga bongo epai na yo tone toli monene na yo to san jolie seigneurie na yo to glorifie yo mon redempteur to san joli yo mokili ya likolo mpe na se pamba te ozali nzambe kumama netolama mpe san jolama na kombo na yesu klisto mokonzi mpe mobikisi tosambeli bongo tolobi merci seigneur jesus christ encore une fois merci seigneur jesus christ de Nazareth. Bien-aime, likolo ezala toujours favorable na yo. Nzambe aleka na kokanisela yo, apambola yo, apambola yo ya mingi koleka. Nzambe a arrose yo, yo moto ozali vraiment koyeba na kopartage mpe koinvite baninga. Toujours na même élan to na même attitude ya prière. Nakosepela papa, nakosepela na yo maman. Oyeba na ko zala concentre. Banda ko senga mawa na Nzambe, loba na Nzambe a sokola robe na yo. Ekomami heure oyo toye ko pusana liboso na Nzambe, a purifier robe na ye, a purifier ba pensees, a purifier ba vetements na ye, a purifier conscience pe subconscient. Banda ko loba na Nzambe, Papa misericorde na yo ekitela ngai, compassion na yo likolo na bomoi na ngai. Zala Nzambe ko sokola ngai, petola, bulisa pe santisa ngai mowumbu na yo. Tosambeli na kombo ya Jesus Christ alleloia Dieu tout puissant le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et d'Israël tendre père tobelemi epa na yo kosenga makila na elonga esokola biso nkolo e purifier ba robe na biso e nettoyer mitema na biso o nyonso ekozala obstacle na prière na nga na prière ya ndeko mwasi na prière ya ndeko mobali nasengi misericorde na yo ekitela ye Sokole na makila na talo, purifier conscience pe subconscient au nom de Jesus Christ de Nazareth, tosambelaki bongo tolobi merci Seigneur Jesus de Nazareth. Bien aime oza kobetela Yesu wana maboko ya bien, beta maboko, maboko makasi, betela le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, maboko ya bien. Nzambe apambola yo, yo moto oza ko acclamer Jesus, yo moto oza ko acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yo mutu ayaki ko acclamer le rejeton de David likolo ezala tres favorable na yo allez sikoyo banda ko senga na Nzambe molimo santu akamba biso lisusu na moment oyo ya prière il nous reste encore 50 minutes toloba na Nzambe na 50 minutes oyo ezala moment oyo toyeba na ko prier na se ya mouvance na yo ebele bazo sambela bazo zala exauce te pourquoi parce que bazo sambela mabe Bao sambela na desir bien aime seigneur na imtention ya ko recevoir oyo ezali ba posa mitema na bango to ba passion na bango mais yo sepela osambela vraiment selon l'esprit na kosepela osambela selon ke molimo santu ako kamba nde molimo santu ako kamba ba na koloba na nzambe cher saint esprit kamba ngai tambuisa ngai pendant moment mobimba prière oyo Kamba mosali na yo l'homme de la continuite azala une benediction azala un canal de benediction pona ti na bomo na ngai tosambeli na kombo ya Jesus biso nionso alleloia Dieu tout puissant Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac et d'Israël topusani bongo liboso ya trone na yo toye kosenga na yo nkolo ozala nzambe mon redempteur ma forteresse et ma bannière zala nguba na ngai zala makasi na ngai Zala mayele na ngai, elonga, elikia pe ekimelo na ngai. Naye kosenga plenitude ya bonzambe, zala Nzambe ko inonder ame, ko inonder corps pe esprit na ngai, Saint Esprit tondisa nga na nkembo, tondisa nga na nguya, pakola nga mafuta, pakola nga mafuta, pakola nga mafuta dans le nom puissant de Jesus Christ de Nazareth, Nzambe na nguya nionso, tosambelaki bongo pe tolobi merci Seigneur. Jesus Christ de Nazareth. Bien aime, tozali bongo kokoba toujours na presence ya Nzambe. Na yango na kosenga na yo place ozwami papa, place ozwami maman. Oleka na kolanda siko exhortation, mabondeli mpo na libota. Ezali kombo emission. Thème na biso ezali ndenge oyo tokomaka na jaune Telemela oyo akobebisela yo destine. Oyo ako bebiselaka yo destine esengeli ko telemela ye. Tolobaki que bible d'ailleurs moto eza kotalisa biso yango moko na moko na biso na se na moyi azali bongo na destine na ye. destine c'est à dire la raison d'etre ya mutu na se na moi nzambe akela yo atinda na mokili awa mpo na nini ta raison d'etre sur cette terre ta mission sur cette terre batinda yo na mokili na objectif nini bien aimé nzambe apesaka mpe mutu ba directive par rapport ya réussite tout comme mpe par rapport ya échec na ye par rapport bien aimé seigneur ya mission oyo alingi asala na ye na se na mokili nde yango tozomona apesaka mpe bekila c'est-à-dire osala boye boye okosala te okende boye boye okokende te eza bongo façon oyo nzambe aoperaka na vie tomoni bato bamissionnaire minene lokola ndeko na biso na nkombo ya Babenge nani oyo Samson dejà na kobotama na ye Nzambe azwi ba mesures disciplinaires ya kosakana te. Nzambe apesi ye ba directives, apesi ba directives na baboti na ye abi bokeba kutu masanga eleka na kati na minoko na bino te pendant que boza na zemi ya mwana mobali oyo azali un grand missionnaire naza na mosala monene esengeli nga Nzambe nasala na ye elongo Eza bongo pona ko delivrer libota na nga tobengi le peuple d'Israël o bande ko niokwama na bowumbu na maboko ya ba Philistins. Abi na pakoli ye pe na pesi ye mission. Bien aime lukaka koyeba mission ya Nzambe na vie na yo. Nzambe asali yo na but nini? A cree yo na mission nini? A cree yo na objectif nini? Quelle est ta raison d'etre? Bien aimé dans le Seigneur, lelo oza na vivre na kati na ville moko songolo na kati na pays moko songolo na zotu na yo mission nini nzambe amemi yo na mboka wana et c'est très dommage lorsque moto oyo ndeko na nga pour ne pas dire très dommage donc c'est dommage mpo na motu aza kotambwisa vie na ye sans koyeba objectif na ye ah. Le plus grand ennemi de l'homme c'est l'ignorance. Luka ko yebaka oza wana pourquoi? Oza na kati na foyer wana na mission nini? Osala musala na na vision nini? Ata na kati na elanga Nzambe vision eza nini? Ba objectif no eza nini? Faut ko yeba ngo c'est très important. Bien aimé yoka Koyeba vision eza bien mais koyeba na ko veiller mpe ko accomplir yango nde eza malamu mingi koleka. Yango wana tomonaki na katikati na Bible ndeko na biso na nkombo ya Samson, Nzambe apesi ye mission ah, mais malheureusement accomplissement na yango nde ekomi problème. Abandi na ye bien mais mpo na kokomisa yango na sukomi problème. Totalela ba tolobela ba ba realite to ba difficulté okutani nango na kati kati na chemin na kati na emission oyo mpe tokosambela mpo na ekomelaka biso te biso ba oyo toye na nsima ya Samson tomoni dejà ba defaut na ba qualite na ye mpo na toyeba ko reparer oyo nionso ezali ecrit na bible eza kopesa biso de leçon. Eh, malamu emission na biso oyo ya mabondeli eza kaka te mabondeli mais eza mpe na interpellation na prédication exhortation ndeko na nga tomoni lisusu ndeko mosusu na nkombo ya jeune prophète na bible nzambe a suscite ye na sima na ye nzambe ko rejete le vieux prophète wana vieux prophète azalaki rejete nzambe atelemisi jeune prophète mpe abandi kodemontre puissance ya nzambe na kati na ministère na ye bainvite na kati na feti na présence na cour royale asakoli na ndemo ya moke te eh, aconvaincre mpenza marke but Bato tout bazalaki vraiment à l'unanimité batutisami mpenza na esakoli babi oui Dieu est en train réellement de parler à son peuple à travers ce jeune homme oui wana tomoni ba qualité ba talent tomoni bien seigneur ba aptitude eza na bato ebele baza na batalent baza na baaptitude baza na baqualité mais bazo réussir te na vie baza koechoue na yango Mayele ebele, beaute ebele, ba technique ebele, ba relation ebele, mbongo pe de fois ebele mais moto azo echouer. Kozala na ba qualite na ba potentialite eza malamu mais koyeba na ko reussir na yango nde eza malamu mingi koleka. Ndeko na nga nazo yebana bino prophète asali temps na ye, ba beteli ye maboko mais malheureusement notion oyo sujet de peut osalela oyo ezalaki mosika na mayele na ye to na makanisi na ye pendant que fete ezosalema nzoka nde bapeti envoye ya le vieux prophète bazalaki wana ere bazongi ndeko na ngai mama na songisongi bake kobeta lisolo epa vieux prophète babi e eh, vieux ah, yo mpenza namoni babosani yo kaka en tout cas roi obengo soutien yo mpenza batikala jamais kobengo lisusu façon tomoni jeune nazosakola eeyaya eh, Papa yo andobeta ba profesio pesa ba kombo te yesu azo pesa na ba adresse apesa na ba date de naissance eh eh eh ya za somo ndeko na nga mutema vie prophète ebebi tozo prier lelo par rapport à bato oyo batelemelaka to babebisela baninga ba destine nazoloba na yo ti ndenge oza koemerge wana ah, ti ndenge ofai na kati na libala no na kimia tina ozobota bana na yo bamapasa oza kobota bana kitoko bana mayele ndenge oza koresi na vie baaktivité ozosala ozosala ozotonga bandako ezosila olakisa mpe baninga bafoto ndenge wana ozoba na yo ce n'est pas tout le monde akobetelo maboko na baoyo baza kobetelo maboko baza kosourire baza kosepela ah vraiment nzambe azosala me na mitema nde toyebani te papa oyebi te nani akende korapporte yo epa vieux prophète Vieux prophète nde mobebiseli baninga destine. Ah, c'est pas tout le monde asepela na réussite, euh, na réussite à tout le monde. Hein. Eh, ba musupe no mona pena ke réussite na yo ezo déranger. C'est pour cela mes amis, na osepela ozala vraiment très concentré na zo pesa ba sujet de prière oyo. Osambela na motema mobimba na yo moko, osambela pe pona bana na yo bazana ba talent. mobali na yo to mwasi na yo aza mayele aza na bacapacité ebele yeba ke mokili oyo tozali eloko ya sika eza te soki esalemaki boye na ere ya prophète ya yo vieux prophète na jeune prophète yeba ke na mokolo na lelo même histoire eza ko se répéter na bafamille même histoire eza ko se répéter na baquartier même histoire eza ko répéter ko se répéter na ba, na ba, na ba mutualité na ba église Nani oyo akobebisela yo destine? Totikali na 5 minutes mpo tobanda priere. Ndeko na ngai vieux prophète motema ebebi wana deja nzambe alobaki na jeune prophète ere eh, ozokende ba manifestation na kozongela nzela wana te zwa nzela mosusu wana nga nzambe nasenini nabengi yo matoi nde nazoloba na yo papa oza na destine oza na vision oza na makambo nzambe abongiseli osala na vie zala mpe obeissant attentif na oyo nzambe aza kolobelaka yo mpe kopesa lokola ba recommandation nzambe abendaki matobi oyoki nga bien o oh, nayoki papa okozongela nzela wana okendelaki o oh, te ok kende sikoyo bien aimé na le seigneur vieux prophète ayoki bongo alanda jeune prophète nzela akendaki akende nzela enyo akende nzela oyo alanda ye oh, mosakoli mosakoli moto na nzambe eh, oh, wana nani swala ninga tia abaluka boye vieux prophète nga naza moto na nzambe tobandi mosala na mboko kala eh, biso mpenza donto badwanye ya mboko Nini kaka? Oyebi ngai oleki wana? Eh, nayaki pene, ainsi dit l'Eternel. Nzambe abimi aloba na yo, ozongela nzela oyo oyo outaki. Ah bon? Nazongela nzela na outaki? Ouais. Bon, ça va. Mais nga Nzambe alobe na nga nazongela nzela wana te. Bien-aimé yoka, na vie, zalaka ferme na ba decision na yo soki oza convaincu que tu es dans le bon et que c'est Dieu qui est derrière toi nzambe mutu apesi yo ba recommandation nzambe mutu akambi yo nzambe mutu apesi yo ba directive mon frère et ma soeur kozala distrait te zala ferme koyoka biyoka yoka te peu importe mutu akopesa yo ba conseil peu importe mutu akopesa yo ba directive Zala branche, scotche mpe zala ferme na oyo oza nango convaincu na motema na yo. Yango wana Bible ezokende na continue koloba ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Ah, yo moto ozalaka bichangea changea ba decision. Nzambe alobelaki osala nini année oyo? Nzambe atindi okende mosala, kende mosala. Nzambe abi na yo voyager, voyager. Nzambe alobi na yo fanda na libala wana, fanda na libala. Eh, Nzambe alobi na yo kobala siko te, pema, zela ata na Nzambe. Kozala te moto ozali emporte à tout vent. N'importe qui oyo se présente abi nga Nzambe alobeli nga ondimeli ye. Nga Nzambe asali nga ondimeli ye. N'importe quoi se présente abi wana projet na nzambe o recommande projet na voyage na mboka nzambe moto yebi sono eh kuna ezo simba te eh, directement ondimi osundoli nyonso osaleli na nzambe na ba retraite ba programme na obongisaki na nzambe obwakisi et c'est ce qui a été le cas malheureusement pour un jeune prophète oyo andimi kozala séduit nayebi te soki par respect ya bamikolo naboyi te oyo nayebi te ozala impoli me nayebi na yo Zala très sur beaucoup plus pe zala na confiance na oyo Nzambe alobeli yo na kati na motema na yo. Ebela bato lelo babebisi ba vie. Ebela bato lelo babomi ba mabala na bango. Ebela bato lelo babebisi ba carrière na bango professionnel, babebisi ba relation, babebisi ba affaire ebele à cause ya biyoka yoka bato mosusu baza wana na vie avec pour mission Kaka ya kobebisela baninga ba destine. Nani aza kotia songi songi na libala na yo? Ozokela nani? Nani azopekisa yo kozala en bon terme na baboti na yo? Est-ce que tu es convaincu que tu es dans le bon? Nani azokokabola yo na mwasi na yo to na bana na yo? Maratre oyo est-ce que aza vraiment ya Nzambe? Nazo tuna mutu moko est ce que tu n'es pas en train ya ko vivre ba makambo oyo jeune prophète a vivaki? Ah ebele ba simbi mitu lelo mabala ekufi ebele misala ba perdre ebele ndeko na ngai ba perdre ba relation ebele ba kangi batu mususu binemi alors que batu bazali ba bienfaiteur na bango pourquoi biyoka yoka nani oyo aza pembeni na yo pe aye na mission nini vieux prophète ye lokola moninga me na motema azalaki mobomi keba na moto azoloba na yo makopa motu na ngai ya kati motu na ngai ya dedan ah defa na maboko na aza na flèche nzambe asunga yo voilà pourquoi josua ndotu na question moko très importante tona besoin baconseil biso nyonso tona besoin batoli toa mpe na besoin baexpérience mpe bacoaching ya bavieux mais keba eza na ba vieux misusu ndeko na ngai to ba yaya misusu to ba papa leki misusu to ba noko misusu to ba mama leki misusu to ba tata mwasi to pe ba papa na ba mama misusu oyoki ye ndeko na nga o se retrouver lokola jeune prophète la bible dit er jeune prophète ayokeli vieux prophète azongeli nzela oyo nzambe apekisaki ye baliaki ye na, na lion Babomi ye, bapanzi ye pe batiki ye ndenge wana, ebembe na ye etelengana na se na moyi. Ozo yokela nani par rapport ya projet ozwaki osala? Ozo landa ba voix ya nani? Okangami na nani mikolo oyo? Est ce que aza destructeur ya destine na yo te? yaya kaka songi songi pembeni pembeni eh namoni yo kutu tonton JP wana mobali na yo eh ah yaya ba position namonele bango ah, ah, ah. ah. esali nga motema pasi so tozali na yo na nde nayebeli yo yaya me olingi opanze molangi mwana mwasi wana wana mpenza mechie dame te ya kodiskite kutu eza te ndeko na nga baotya motema moto moto moto moto moto moto ti okoboma libala na yo ah position na moni bazokobalolaka mwasi na liboko azobaloli na nsima loboko azosekaka kiekiekiekeke ah ndre bana ma relation mwa bien te fungola matoi ye fungola misu yo ofanda na ndako papa te il faut oveye bien aime Nana besoin toleka sikasiko na prière. Tomoni ndeko Samson ya ye mpe destine ebebaki. Nzambe alobi na ye kokata suki te, eh, basuki ezala toujours tresse. Mais tomoni mwasi na ye kopesa ba conseil misusu. Aflate flate ye. Tika ba biloko nyonso ezalaka ba porte d'entrée côté oyo ba destructeur ba destine bakotelaka mpona kobebisela yo vie. lelo na prière oyo tokanga yango mais okosala prière mpo na yo moko te tokosambela mpe mpo na bato nyonso baza na ndako na yo mpo na mobali na yo mpo na mwasi na yo mpo na bana na yo de sorte ke baporte nyonso tozolobela awa soki eza na moko na moko na kati na bino aza mpe kose retrouve to aza na babitide balégèreté wana esengi biloko epikwama dans le nom puissant de jésus Nzambe apambolo moto oza ko partager, partager, partager, partager. Na pesi yo 2 minutes ya musique eza ko beta et permettre yo o partager de sorte que moninga moko pe a beneficier na moment ya prière oyo. Toni tokota na losambo, toni tokota na ba prières, toyebisa bino ke eza kaka une heure du temps seulement euh, tosala ba prières ya boye. Une heure du temps seulement toyei kosala ba prières ya boye à partir ya lundi kino euh, mokolo na biso ya vendredi toza toujours na kati na losambo na kati ya mama bondeli kitoko ya lolenge boye papa mama nzambe alola pambola yo rapidement rapidement banda baprière banda koprie banda korekomande eh, motema no na maboko na nzambe mana tanda musique ezosouffle pendant une minute lisusu yo opermettre opartage opartage opermettre moto moko arejoindre biso nda kosenga na nzambe oloba na nzambe boye papa na recommande mayele na ngai motu na ngai mabanzo na ngai langage na ngai raisonnement na maboko na yo zala nzambe kofungola ngai miso ya molimo mato ya molimo Disposer motema na nga lobela nga na oyo etali vision na yo mpo na ntina vie na nga na se na moi. Nzambe pesa nga ba directive nayeba nasosola la raison pour laquelle otina nga na mokili. Talisa nga papa oyo ezali mposa na yo ya motema mpo na ngai na se na moi. Naza na mposa te natikala ignorant. Na na posa te na tikala ignorant seigneur fongola ngai fongola ngai fongola ngai tosambeli na kombo ya Jesus alleluia Dieu tout puissant le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et d'Israël papa tobelemi liboso ya trône na yo seigneur toye komitika epai na yo Jesus de Nazareth papa tozosenga epai na yo eloko moko zala nzambe kofungola biso matoyi Zala Nzambe kofungola biso miso, zala Nzambe ko interpeller conscience ya moko na moko na biso, zala Nzambe kolobela moko na moko na kati kati na biso. Seigneur notre Dieu merci, merci Jesus de Nazareth, merci le Roi des Rois, merci l'agneau de Dieu, merci l'etoile brillante du matin, to recommande mitema na biso, miso na biso, mayele pe milimo pe milema, zala Nzambe kolobelaka moko na moko na biso Seigneur. Disposer entendement spirituel na nga, ata na se ya pongi lobela ngai, ata na se ya ndoto, ata par conviction interieure, zala Nzambe kolobela nga mowumbu na yo, zala Nzambe kolobela nga mwana na yo ya mobali to ya mwasi, zala Nzambe ko disposer entendement spirituel na ngai, Père eternel na belemi, na belemi liboso ya trone na yo, na belemi mokonzi na ba konzi, na belemi libanga na talo, Père éternel, dispose mon entendement spirituel. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant, merci. Te pécho, merci Seigneur. Te pécho, merci le roi des rois. Te pécho, merci l'agneau de Dieu. Te pécho, merci l'étoile brillante du matin. Te pécho, merci le rejeton de David de péché merci le ressuscité du troisième jour Papa oza nzambe obongi na lokumu yesu obongi na nkembo obongi na masanjoli yango wana toye kosenga epa na yo fongola biso matoyi papa ekomami na job tu es le dieu qui parle tantot d'une manière tantot d'une autre fongola biso entendement spirituel tozala ba oyo tokoyokaka ba oyo tokomona seigneur notre dieu ba oyo mon redempteur tokoyoka avec precision oyo ezali bon ba langage na yo Père éternel, lobela ndeko mobali. Excusez-moi, lobela ndeko mwasi. Mwana moke mokolo, moto nyonso oyo asili kozala na presence na yo sika sikoyo, kosenge te olobela ye, odisposa entendement spirituel na ye, ofungole mato ya molimo. Ekomami olobaka ata na saba ndoto. Papa ata na ndoto olobela biso. Talisa biso raison pour laquelle osili kotinda biso na sana moi, talisa biso moko na moko na biso Posa na yo tosala eza nini na se na mokili? Seigneur, toye kolekisa temps te, toye ko accompagner baninga te, mais tu nous as cree pour un but. C'est entre yo toye kosenga epa na yo, zala Nzambe ko eclaircir moko na moko na biso au nom de Jesus Christ de Nazareth. Ozo betela Yesu maboko ya bien. Betela Yesu maboko, maboko, maboko, maboko, maboko na mololo. Tikete likolo ezala favorable na yo. Tozo koba toujours na ba prière. Okende koloba na nzambe sikasikoyo wana osi ozwi badirective epai na nzambe oyebi nini nzambe alingi osala mpo oza deja na entrain ya kosala yango me tomoni bato mpe bazalaki kutu na baprécision na bavision na bango lokola ndeko na biso samson bazali na baprécision na bamission nzambe atindelaka bango lokola prophète de jeune prophète mais tomoni ndeko oyo comment est ce que ba ampute ye destine ekata ye na nzela à cause ya manque ya discernement ya bato oyo tozosambela mpo ete nzambe abare bango nzela bato babebiselaka baninga badestine bieleme soki lobi bazalaki lelo mpe baza lisusu loba na nzambe epesa ngai prise de conscience serieux discipline caractère na katikati na mosala opesi nga nasala soki ozali femme commerçante loba na nzambe pesa nga caractère na mosala oyo opesi nga obengi nga nasala nini nasala soki ozali mwasi na kati na libala loba nzambe pesa nga discipline nazala légère te ezala na carrière politique eza na ministère eza na domaine nyonso kote nzambe abengela yo banda kosenga na nzambe apeso bakalite wana ozala ferme apeso motema libanga en face ya bato babebisela bato badestine ozala mpenza catégorique na baattitude na yo na balangage na yo de sorte ke ya yo destine ekóma kino na suka mpe ovivre mbuma oyo nzambe azozela kobukana kati na bomoi na yo est ce que tu peux faire cette prière de tout cœur banda ko recommande motema no na maboko na nzambe omonaka mpe bana no bazala na mwa balegerte moko boye banda ko recommande mitema mpe ya bana na yo na maboko na nzambe ezala bana ya basi ezala bana ya mibali omonaka mpe mwasi na yo aza na mwa balegerte moko boye ndeko na nga tika ye na maboko na nzambe eza mabondeli mpo na libota sambela mpe mpo na mobali na yo okomona kena mwa bafaiblesse moko boye ekosala ke bato oyo ya boye oyo babebisela baninga badestine bapusanaka mpe pembeni na ye de peur ke lobindobi destine ya ndeko na yo mobali to ya ndeko no ya mwasi to ya bana na yo to ya bana na bino eyekana kobeba c'est pourquoi moto oza kozwa bénéfice ya koyoka bamateya mpe baprière ya boye Profite osambela pe pona libota c'est la prière en faveur de la famille tosambeli na kombo ya Jesus Christ alleluia Dieu tout puissant le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et d'Israël tendre père topusani tobelemi liboso na yo la prière eleve de mon cœur ozala nzambe na nguya nzambe na bomoi toyei korekomande sasaipi mitema ya mabota na biso na kati na maboko na yo la prière eleve de mon cœur ete ozala nzambe Ko veiller na corps, na ame, n'esprit ya moko na moko na bana na yo. Zala Nzambe kobatela, zala Nzambe kobomba moko na moko na sa mapipi na yo. Zala Nzambe ko securiser mwasi, mobali, mwana moke, mokolo. Papa oyebi ba faiblesse na biso, toye kopikola, legèrete, laisser aller, papa kozala trop ouvert c'est notre dieu basentiment diabolique ya koyokelaka bato ya boye babebisela baninga badestine papa toye kosenga epa na yo batela mitema na biso batela motema mobali na ngai ya mwasi na ngai ya bana na ngai nzambe na bikama kote faiblesse ezalaki trop confiance na baninga de fois na bato ya mabe topesa kaka confiance nzambe banda kobatela motema ya moko na moko ya bana na yo baza koprie en ce net moment Eza losambo en faveur ya libota. Tika ete makambo oyo ekomelaka Samson ekomela mutu te na famille oyo. Papa na famille oyo ya nga nazo prier. Bien aime tia kombo ya famille na yo. Sambela pona libota na yo mobimba. Loba na Nzambe oyo ekomelaka Samson ekomela bana na nga te. Ekomela mobali na nga te. Ekomela mwasi na nga te. Ekomela nga te. Oyo ekomelaka jeune prophete. asali deja mosala na ye bien mais comme nakozonga boye makambo mbala moko kutani na liwa aloba na nzambe jamais makambo oyo bahistoire tragique oyo ezala partage ya libota te beleme sambela sambela mpona moko na moko na bandeko na kati na famille na yo tosambeli na nkombo ya jésus aleloya dieu tout puissant le dieu de la bible le dieu d'abraham d'isaac et d'israël toye kosambela lisusu mpona oyo etali mabota na biso mpona oyo etali bana na nga nzambe Yo oyebi ba legèretes ya moko na moko, ba misusu baza ne motema bolingo, nzoka nde bayaki ne kolinga na nyoka, nyoka koswa ye kaka Seigneur, nde wana naye kosenga epa na yo papa changer motema mwana oyo, batela motema mobali oyo, batela moteya mwana mwasi oyo, oyo nionso tozali kosambela de tout cœur papa banda kosala ba changement, ba transformation, ba metamorphose merveilleuse en faveur ya moko na moko na bana na yo au nom de Jesus Christ de Nazareth Seigneur oza malamu. Seigneur oza malamu Seigneur oza malamu Jesus oza bien merci na ko epargne ndeko na nga mwasi merci na ko epargne ndeko na nga mobali merci na ko epargne mwana moke mokolo merci na ko delivrer merci na ko delivrer merci na ko affranchir dans le nom puissant de Jesus oza nzambe na bomoi ozali nzambe na nguya otondisami na mawa kumama netolama dans le nom précieux merveilleux et glorieux de Jesus Christ de Nazareth tolobi merci Seigneur Jesus beta maboko ya bien nabi beta maboko ya bien beta maboko ya bien nzambe aza bolingo nzambe aza malamu nzambe aza bien bien aimé toujours na même attitude ya prière okende sika sikoyo kosambela ozoloba na nzambe yo nde le maître de temps yo nde le maître de circonstance Yo moto okutanisaka bato eh, ye mpe moto osalaki bato bakutana na baninga te eh. Yo moto oza metteur en scène ya makambo nyonso na nse ya moi yawa papa, nazosenga epa na yo oloba na Nzambe atya mosika na yo mosika na mobali na yo to na bana mwasi na yo mosika na bana na yo bato lokola ba vieux prophète loba na nzambe soki bango bakozwa nzela ya, ya a libota no mobimba bozwa nzela ya z soki bango bakotambolaka na nzela ya gauche yo na libota no mobimba bozwa droite loba na nzambe nga na bango orange séparation nga na bango lokola lot na abraham oke na désert nga nake na na ke na gozen banda koloba na nzambe éternel dieu kabolanga na bato oyo soki bazala na kati na famille na nga nzambe tya bango mosika 500 mètre eh, 500 mètre mpena bapesa badivorce wana na, na libota 500 mètre bapesaka baprisonnier bavioleur 500 mètre ya baekole ya bana basi ya balycée loba na nzambe 500 mètre entre nga na bato ya boye parceke na motema oyo opesanga oyo ya mawa mpe ya bolingo eriske nandimela ye alors que azwa na mbeli mpo na kocuba nga mosika na bana na ngai ya mibali mosika na bana na ngai basi bato lokola badelila nde priere ozosala sikasikoyo mobali oyo akendaka voyage mwasi no akendaka cop soki wapi akenda koteka na zando ah oyebi te akutana na banani baninga nini bapusana pembeni na ye banda koloba na nzambe papa yo nde metteur en scène vraiment tya mosika na oyo ya ngai libota bato lokola bavieux prophète oyo bayaka na baconseil ya mabe mpo na koboma baninga badestine bazala mosika na ngai banda kosakola oza kosaka oza kosaka oza kosaka ozosaka ozoboya La bible dit oyo kolie na se nzambe akolia yango na likolo oyo kokanga na se ekokangama mpe na likolo banda kokanga awa na se banda kokanga awa na se banda kokanga oyo ozokanga wana ezokangama oyo ozoboya nzambe azotya mosika kani ozosambela na nzambe azotya mosika to prie na nkombo ya jesus aleloya dieu tout puissant le dieu de la bible yo nde metteur en scène tozosenga na yo papa kopermettre te yesu azoba na badisiple ntango bokosambela boloba Preserve nous du malin ne nous induit pas en tentation. Papa tozo sengo préserver libota na ngai. Préserver mwasi na ngai, mobali na ngai, bana na ngai, préserver ngai moko. Papa na baninga mabe boye. Nazala musika na bango, musika na ba conseiller ya mabe. La Bible dit ezala pasteur ya boye prophète apotre prêtre sango mutu nyonso oya lokola experience mutu moko ya yebi ya bwanya me nde aye na mission ya destruction ya barelation na ngai destruction ya via bana na ngai destruction ya mobali to ya mwasi na ngai nzambe nazotelemela ye nazosenga na yo nkolo otya bango mosika papa kopermetre bango te na nzela na ngai kabola bato ya boye na ngai kabola bato ya boye na mobali na ngai to na mwasi na ngai kabola bato ya boye na bana na nga seigneur ba amitia boye toboyi dans le nom de jésus christ de nazareth moko deja bandi koya na ndenge ki azala pire motu na yo makopa moto na ngai ya kati azoya lokola moninga homme d'affaires azoya lokola moninga na compagnie azoya lokola moninga na église sere en christ mama prophétesse diaconesse etc azoya lokola wende dieu moto na nzambe ezala pire motu na ngai nakosepela okende koloba na nzambe lokola ndeko na biso pierre balobaki na epai na jésus bazalaki na kati na ekipe moko eh, na entreprise ya jésus pierre andosaka kuna me yoka réponse yesu ozopesa ye yesu azoloba na pierre arrière de moi satan arrière de moi satan Nzoka nde kala mingi te ba tio solo la bien habitué et à Pierre Neke tu es le messie hmm, yo penda yo nde eh ya moliu mosantu moto a révélé makambo wa penda na sa révélation révélation penda solo solo mais elle a senti molimo ya satana na kati na ye molimo akobebisa ye mission mission ya jésus ezalaki nini asopa makila na ye mpo yo nanga tozala sauve lorsque langage ebe na monoko ya pierre pierre motuni ya kati Pierre aloba nini? Eh, jamais pareille chose n'est arrivé là. Eh, liso binini? Mission na nga na se na moi na yeli awa. 3 ans et demi dans la sala ya ndeko na finalité na ngona sopa makila. Bino boza la sauver ba ke yosale mate. Eza yote mtozolo beza satana. Arrière de moi satan ndeko na nga. Il faut ko telemela ba conseiller ya mabe. Mutu tout akoya na mission. objectif ya ko detruire vie na yo ya ko detruire libota na yo ya ko desorienter na makambo nzambe abongiselaki yo ye azopengwisa yo ayebi bien ke conseil azopesa oyo eza ebomo mosala ebomo sante ebomo activité mais azotindiko kaka loba na nzambe papa nazotelemela bango arrière de moi judas arrière de moi satan arrière de moi banda koremplace bango na bakombo motu nyonso eloko kaka basongisongi motu nyonso kaka balobaki basalaki nzambe na lola bato ya boye nazotelemela bango naza kopikola miango na bango na nkombo na jésus tosambeli aleloya éternel dieu des armées na katikati na moma oyo toyei kotelemela baoyo nyonso nzambe na bomoi baoyo nyonso Nzambe na nguya basilaki kotelemela bavi na biso, tozo kokangaka banzela na bango, toza ko repousser bango mosika. Papa bapikwama, la Bible declare le mechant ne resistera point dans l'assemblee des saints. Tika libota na ngai, ndako na nga ezala une assemblee des saints, ezala association ya ba papa, association ya ba mama na bana oyo bazali bana na Nzambe basantu. Mutu nionso akoya na ndaku na nga, na equipe na nga, na entreprise na nga, na ministère na nga, na musala na salaka, na coop na salaka avec mission ya ko ronger nga na se se, ko beta venin na ye pe aboma. Nzambe na bikamwa nako kende ko telemela ye na boyi ya lelo, na butu ya lelo, na tongo ya lelo. Nazo telemela, nazo telemela au nom puissant de Jesus Christ. Mission na ye awa eko simba te, to telemeli yango Seigneur. totelemeli yango jesus totelemeli yango mon rocher toresiste yango seigneur dans le nom puissant de jésus nakende koresiste yango nakende koresiste yango nakende koresiste yango au nom de jésus christ de nazareth bien aimé tikali kaka 15 minutes toclôture programme ya prière yana osenga na yo ochauffe chauffe chauffe chauffe lisusu koleka Lor mbongo ayembi toyebani bilongi kasi mitema nde toyebani te banda koloba na nzambe frappele nga d'aveuglement bandeko nyonso ya basi bandeko nyonso ya mibali Bana mike mikolo oyoyo aye na langage nazo yamba ye lokola vieux prophète lokola vieux ya quartier lokola vieux ya famille lokola cousine cousin lokola papa leki papa kulutu azo na maloba gentil ondre azo sunga nga Nzoka nde aza na mbeli na mukongo pona ko tshuba nga. Batu nionso to ya double face ba judas nzambe na lola bazala frappe d'aveuglement soki deja bazali na kati na biso nazo kende ko pikola bango. Telemela oyo ako bebisela yo destine ndeko na ngai. Banda ko ba ko pikola bango lokola ba ozo pikola ba nini oyo ba benga ba nini ba matiti na kati na bilanga na yo. Banda ko deraciner banda ko deraciner. Bapikwama penza, zwa caterpillar, zwa tracteur, pikola bango ba libere entourage na yo, ba libere baninga, ba libere bana na yo. Soki bazalaki deja na kati kati na equipe, bazali deja na kati kati na famille, boyambaki lokola mopaya, Nzambe pikolela ngai ye. Venez na ye bota mbuma na ndako na ngai te, tosambeli na kombo na Yesu, Père eternel. Tu as dit dans ta parole, l'arbre que tu n'as point planté sera déraciné. C'est pourquoi tobandi kokende kopikola, tozo déraciner, tozo pikola oyo nyonso amikotisaki déjà na kati na biso, lokola infiltré, lokola infiltré, apikwama au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, ya baba baba sakandari ya kora, Nzambe na lola, c'est notre Dieu. Tokende kopanza, tokende kopanza Tokende ko detruire, tokende ko annuler, tokende ko annuler miango nyonso ya monde ya molili oyo basi balonaki deja na kati na biso comme b'infiltre. Judas nyonso aye lokola mutu malamu nzoka nde mobomi. Herode nyonso abi azoya lokola na ba cadeaux nzoka nde ye ko empoisonner. Tokende ko picoler na mitema na biso, tozo picoler na libota na biso, tozo picoler na ba relations, na ba mutualites, tozo picola bango na b'eglises, ba pikwama. Mission na bango esimba ailleurs mais awa ekosimba te ekomami le mechant ne resistera point dans l'assemble de saint tokende kopikola mechant nyonso oyo asatiaki misisa na ye oyo asapusanaki deja abandi deja kolona bilanga nde na kati na ndako oyo papa banda kopikwama kaka nde toza kodevoile bango boye nzambe bazala demystifie au nom de jésus christ de nazareth Bazala demystifier, bazala demystifier na kombo ya Jesus Christ, mokonzi pe mobikisi. Tosambeli tolobi merci Seigneur Jesus Christ de Nazareth. nasuka boye te boye te boye te Na kweya na se te, na se te, na se te. Batyola ngai te, ngai te, ngai te. Bien aimé, okweya na se te. baseka yo te mission na yo ekatana na katikati te Tango oza kotia ba bebisi ba destructeur a destine pembeni na yo eh, eriske baseka yo eza kaka liwa te eza pena ke obambi pantalon eh, ogalere mpenza okomi mobola yo moto bande ja kosala bagrande réalisation kotonga makambo ebele kati na katikati tala lelo na bandako mosusu wana bachantier etikali chantier etikali chantier chantier inachevé ah samson samson Samson aza nanu vivant ye mutu abandi kobangisa lobi lelo akomi objet de moquerie pourquoi atie pembeni na ye destructrice ya destine et nazoloba ke destructrice nyonso ya destine faut apikwama pikolaka ye mpenza na motema mobimba ah mais que tel ne soit pas ton partage okende koboya baphénomène oyo na vie na yo nzambe kaka nde tobandi kotonga boye tosilisa chantier kaka nde nabandi kotangisa bana na ngai boye nakomisa bango kino na suka kaka nde nabandi projet na ngai mariage boye tii nakokokisa yango kaka nde nabandi programme ya voyage boye nzambe tina vivre réalisation kaka nde nauti kosomba terrain seigneur entre dieu clôture esalema na banda na fondation kino nakoma na chenage nafanda mpe na ndako naboyi bamission inacheve na vie bien aimé banda koboya yango Samson autrefois homme fort ah, aujourd'hui un objet de moquerie bakomi sie joue na bango il ne reste plus que 9 minutes ndeko eh, biso ezali kamba une heure du temps kaka banda koloba na nzambe nakoma joue te na maboko bafilistin dieu dit je ferai de mes serviteurs une flamme de feu loba na nzambe jinga nga na moto ndako na nga ejingama na moto nazala intouchable oyo nyonso bande kobebisa vie abande koloka kopumbwa zo kosala baaventure na vie na nga kodétruire kogaspille misala sante banzela na nga otya molili père ya mbala oyo akutana na moto que le feu de l'éternel enveloppe ton corps ton âme et ton esprit ojingama na moto ya nzambe Oyo nionso amesana aza ko simba simba na butu comme mari de nuit femme de nuit ya maboko salite ya bondoki ati koloka butu mobimba aza ko suye nzoto na yo akutana na moto na nzambe refuse de devenir le, un jouet entre les mains de tes ennemis banda kobeta maboko loba na nzambe kopermettre makambo te na vie na ngai papa kopermettre te nafungola bikuke soki bikuke moko efungwamaka deja na vie ekangama na butu ya lelo oyo nyonso ezalaki ouverte okotisaki n'importe qui okotisaki ramasi mpe destructeur ya destine pembeni na yo loba nazokanga porte nazotelemela ye papa ya mbalo akuta moto moto ejinga ndako na ngai moto ejinga motema na ngai molema molimo ejinga bana na ngai nyonso tosambeli tobeleli moto ya nzambe ya lelo ya moto dieu tout puissant le dieu d'abraham dieu d'isaac et d'israël tobeleli moto moto na yo bana kojinga biso Mutu ndima na kolata biso lokola elamba, tobeleli le feu de l'Eternel, le feu du Dieu très haut ebanda kojinga biso Nkolo, tobeleli moto no ya bonzambe elata biso lokola elamba dans le nom precieux de Jesus, dans le nom merveilleux de Jesus, Papa tobeleli le feu, Eternel notre Dieu tobeleli le feu, le rocher des âges tobeleli le feu, le ressuscité du troisième jour tobeleli le feu, fire ba ba ba ba ba ba ba ba ba Fire babababababa au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moto ya Nzambe ezojinga yo corps ame esprit. Moto ya Nzambe ezolata yo lokola elamba. Moto ya Nzambe ezopela ezolata yo lokola elamba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Banda sika sikoyo kopambola vie na yo, pambola ndaku na yo. Loba na Nzambe, motema na nga ezala verrouille na makila na Yesu. Motema mobali na nga, ya mwasi na nga, ya bana na nga, ya ba ndeko na nga mibali pe ya basi. Oyo baza pe na ba ninga boye ba pusani deja pembeni na bango. Bomba mitema na moko na moko ya ba parents na yo. Maman na yo aza na ba sentiments diaboliques ezua ke pamba pamba. Loba na Nzambe, mitema na biso ejingama na maboko na yo pe plan merveilleux na yo. Elata nzoto na ba vie na biso. Tosambeli na kombo ya Jesus Christ alleluia. Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël. Toye ko recommander mitema na biso na maboko na yo kosenge te makila oyo osopaki na croix ya Golgotha ebala kosokola ba membre na biso esokola ba organe na biso esokola ba vêtement na biso esokola conscience pe subconscient na biso esokola ba organe nyonso ezalaki détruit mitema ezalaki affecté papa jinga biso mpe bomba biso na makila na yo la bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage tika ete maloba oyo touti kosakola elata nzoto na vie ya mwasi mobali dans le nom puissant de jésus christ de nazareth Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. banda kopesa ngai siko amen wana aza kosaka ozoloba amen ozokoma oza kokomante mpe oza koaime oza kopartage video oyo moto nyonso oza kopartage na groupe ozopartage na moninga ozotindela moninga lien ozopartage na facebook tika ete likolo ezala favorable na yo nazosakola sika sikoyo ete etoile na yo ezala kashe na maboko ya nzambe epesanga amen Nazo declare sika sikoyo ete makila na Yesu ejinga libota no mobimba, corps, ame, esprit, ya mwasi, mobali, ya mwana moke, mokolo. Bozala securise par le sang de Jesus. Nzambe oyo apesa nga ministère oyo abatela libota no mobimba, abatela yo na ba nzela na yo, na kokendeli mpe na kokoma na yo, nyonso okosala epambolama. Tika ete ba ange na Nzambe batelema na butu mpe na moyi. Kobundela yo bitumba ya molili, ya butu, ya pokwa, ya tongo. Nzambe azala protecteur na yo, azala bouclier na yo eh, libota no mobimba oyo nionso bokosala efuluka, oyo akotelemela bino azala na se ya makolo na bino. Tika Nzambe apesa bino ba mapapu ya aigle, bo sauter ba pièges nionso ya ennemis au nom de Jesus-Christ de Nazareth. na moment oyo ya 21h30 ti na 22h30 tozali elongo na bino na présence na nzambe eh, plutôt 22h euh, à partir ya 22h juste ti na 23h juste tozali bongo na bino elongo na prière ya mabondeli mpo na libota je répète de 22h juste à 23h juste de votre humble serviteur tozali bongo euh, na annonce avant tosisa émission na biso eza ke tozali bongo na chaîne na biso youtube ya, ya mibale tofungolaki ezali bongo la voix des orphelins na kosepela mingi okende kosabone déjà parce que baprogramme moko spécial baémission ya kitoko eza différent na bachaîne misusu ebanda koleka kuna e baservice nyonso ya biso oyo toyei kosala mpona kosoutenir baorphelin ezolekana nde kuna ba programme ya ba emission moko special oyo ezali awa niveau na biso awa te mais kuna ekolekana et tu vas voir que c'est une chaîne vraiment na manière na yango pe na façon na yango ya ko fonctionner babetelo lisolo te kende déjà ko s'abonner euh, na kombo na yango ezali la voix des orphelins la voix okomi la o espace voix o espace apo okomi des orphelins donc je pense que omona yango kaka c'est une nouvelle chaîne o s'abonner pe o partager yango o partager o partager bande ko ebele bayeba pe na ko rejoindre biso kuna na ngambu ya chaîne na biso ya mibale oyo tobengi la voix des orphelins alors que le tontre Dieu vous bénisse topesi pe annonce lisusu boye mutu nyonso tozali orphelin et que tu es dans le besoin ya kozala soutenu oye pe kokota na biso en contact obengi biso na plus 1 331 262 49 03 Opesi biso information. Oza na famille na yo pe baza ba orphelins penza de père et de mère et qui sont en difficulté. Oye ko benga biso pe na même numero plus 1 331 262 49 03. Oza pe mutu moko ozalaki un orphelin, o traverser ba moment moko difficile et que lelo Nzambe atomboli yo, apamboli yo okomi fort, okomi forte. Wapi na besoin ko passer temoignage na yo meme en euh, toko masquer elongi na yo oyo ko passer yango pe ekozala malamu ata pe bombi kombo mais ba misusu oyo bazala penza très fier bo nzambe na bango bokomona bango déjà ebanda kolekana kuna na kati na émission na biso na chaîne na biso la voix des orphelins on a déjà on est déjà en contact na ba grand homme de Dieu oyo balekani na banzela wana toza en contact na ba grande servite servante de Dieu na ba grand serviteur de Dieu baza déjà na banzela wana toza pe na besoin ba contact ba star misusu Meme ba oyo basambelaka na bango nde ba eglise reveil te mais oyo nzambe atombola bango nzambe asala bango makambo ya minene on parcera avec eux ba journaliste minene ba grand personnalite politique boyeba na koleka bokolanda bango kuna na kati na espace na biso la voix des orphelins tout ça pourquoi parce qu'on doit affecter euh, n'est-ce pas on doit booster la foi d'un orphelin kopesa espoir à comprendre que malgré papa kufa malgré mama kufa elle peut s'en sortir il peut s'en sortir dans la vie Donc ça c'est notre mission kuna na, na nini na biso ya la voix des orphelins donc o s'abonner bo s'abonner na ndenge mwa moke te sinon te ko ah, babetelo lisolo hein eh, au raté au raté lipamboli abonnez-vous donc massivement na cadre ya chaîne na biso la voix des orphelins qui est une bénédiction pour euh, la nation ou bien pour les nations allez que Dieu vous bénisse pour tout contact 331 262 4903 wanzali bongo contact à l'homme de la continuité le pasteur Kalala Tokomi bongo na suki ya emission na biso une heure eti kobeta pas plus pas moins topesi bino bye bye pe tokutani lobi à 22 heures juste heure ya Etats-Unis heure ya Chicago na même chaîne YouTube Patrick Alala Ministry et à la même heure que Dieu vous bénisse bye bye